हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम विक्की चौधरी इनका नाम है तक्षक ढांडे इसका नाम विक चौधरी अब हम तीनों क्या है इस मैदान में क्या कुछ खेलने वाले हैं तो आपको इस खेल का इंटरेस्ट लेना है तो चुके हैं यहाँ पर हार चुके हैं इसमें भी दो विनर देखिए अब हमारा होगा मुकाबला कौन जीता है कौन बाल पकड़ता है पहले देखते हैं चौधरी ये विवेक चौधरी ये क्यों देखो दो पॉइंट तो दोनों को जीता है देख सकते हैं विनर विनर हम रहे तो ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएं thanks for watching this video